えー、こんな傷ぐらいあいてて先生ったら無理しないでしかしなこんなところで伸びているわけにもいかん、はあ、こうしている間にもみつこさんが先生マサルくんの不安を煽るようなことを言っちゃダメですよすまんはあ服部半平一生の不覚 目の前で依頼人をさらわれるなんて警察に届けても無駄でしょうねロボットが空を飛んでさらっていきましたって言って信じてくれるわけないしこんな時彼がいてくれたらサイドカーを借りロボットどもをちぎっては投げちぎっては投げんあれはまさか <laughs> ただいまマサルくんマサル <laughs> お姉ちゃん <laughs> 約束だよもうどこにも行かないって約束だよマサル <laughs> 眠ったようだな無理ないですよ心配してずっと起きてたんですもん 約束だよ。みつこ姉ちゃん。しろ、姉ちゃん。 良心回路のこともっとよく知る者がギル様のところにいるのだからまさか父さんが生きてるというのそうですかそんなことがうんあのロボットが言っていたことが本当だとすれば父はプロフェッサー・ギルに捕まってまたロボットを作らされているのかもしれません。 心配ね生きていると分かっただけでもしかし問題はそのギルという男がどこにいるのかということだなダークが大きな裏組織なのは分かっているがその実態は俺の情報網をもってしてもよくわからないのだ先生わからないことを考えてもしょうがないですよそれよりこれからどうしますあそっかロ郎君を狙うロボットはまた来るな この家も奴らに知られているしばらくどこかに隠れていた方がいいかもしれんなボロだけどうちの事務所に来たらボロは余計だ私もう一つ思い出したことがあるんです母のことでこの人は私の母ですそしてプロフェッサーギルと何らかの関係があったん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 母の話は聞かせたくないのこうも次々と放ったロボットどもが倒されるとはどうだ それは俺に機械ダーにあった感想を聞いているのか欲しいのはデータだ不完全な良心回路というマイナス要因を持ちながらその戦闘力は群を抜いているなぜだそれが良心回路のせいだとしたら何今まで差し向けたロボットたちも光明寺が作ったものいくら機械弾が最新型とはいえその性能がずば抜けているとは思えない ただ違うのは良心回路ということか光明寺ねだがそれならそれで面白い手は打ってあるあとはお前に任せよマサルが生まれてすぐ母は出て行って 父はその理由も行き先も教えてはくれませんでした母のことは何も知らないでもこれはマサルが生まれる前にたった一度だけ家族で旅行に行った場所ここへ行ってみたいんです ひどいや置いていくなんていやだからそれはねもうどこにも行かないって約束したのにすぐだよすぐに二人とも帰ってくるよな、なえつこくんあそうよだからいい子で待ってましょうねあそうだケーキ食べるおっと電話だはいこちら服部半平探偵事務所あえー、そうですか無事に大丈夫おとなしくしていますよ そうですかそこに泊まるんですねえわかりましたご心配なくはい今日は奮発してみました好きなのどうぞわい <laughs> あ先生すいませんけど銀行へ行ってお金を下ろしてきてもらえますああいいけど残高少ないぞ お願いします僕だけのけ者にして許さないんだからやったよかったわ昔と同じコテージが空いていて。 美津子さんは光明寺博士と一緒にここに来たんだねええ仕事一筋だった父が珍しく私と母を連れてきてくれたのは初めての旅行で私はとても嬉しかったのを覚えてるわ少し散歩しましょうか。 たよ来たねえっとこの道でいいのかな怖くなんかないぞ つは君を食べたりしないよおとなしいからねほら大丈夫だろ大丈夫そのクマ君たちが飼ってるの僕は空也僕はカイトこいつは陸という僕は光明寺勝お姉ちゃんたちは僕を置いていっちゃったんだ ひどいでしょひどいなうんひどいだから僕追っかけることにしたんだ僕だってもう子供じゃないんだから何だってできるよお前はなかなか頭がいいうんすごいよクーヤとカイトはここに住んでるの違うよ僕たちも人を探しに来たんだえそれじゃあ僕と同じなの大丈夫もう見つけたからだからマサルを手伝ってあげるねリク 魚だいっぱいいる魚が欲しいのか取ってやろうかほらあげるよいいよいらないかわいそうだから川に返してあげようよかわいそうマサルがそう言うならごめんねせっかく取ってくれたのに別に構わないさまた欲しくなったら言えばいいありがとう 綺麗ね昔も今もこの景色は変わらないわ前にも見たことがあるんだね母とね来たのやっぱり散歩しようって母が言い出して2人で歩いてきた綺麗でしょみつこ 怖いくらいにでもお母さんはこの景色が好きよ真っ赤に燃える太陽が夜に支配されていくその激しさが誰かを好きになる気持ちに似ているからお母さん怖いごめんねでも美津子には教えてあげるこの夕日が沈む先に 私本当はお母さんのこと知りたくないと思ってる真実を知ったらきっと人間はいいね生まれた時からのたくさんの思い出があって家族がいて帰る家があるジロどんなことでもそれは美津子さんが生きてきた記憶でしょ僕にはないものだから 気温が下がってきたから人間は病気になるから気をつけないとありがとうジロがいてくれてよかった私一人だけじゃ逃げ出してしまうかもしれない僕もだ美津子さんがいるから逃げないと決めたんだ帰りましょう もう日が沈んでこの夕日が沈む先に私の生まれた町があるの海の近くでとても穏やかなところよいつか帰りたいわ帰ることができるならそうだわお母さんは生まれた町に帰りたいって言っていたもしかしたら明日そこ行ってみようみつこさん お母さんなら父さんのいる場所を知ってるかもしれないこんなに暗くなるまで付き合ってくれてありがとうでもこんなところで友達ができるなんて思わなかったすごく嬉しいな友達だってそうでしょ僕たち友達だよね友達ってなんだ僕たち知らないんだあのねうんと一緒に遊んだりする仲間のことだよ 他にもいるでしょそんなのはいない僕たちはいつも3人だけだ家族は僕たちは僕たちだけだ空也とカイトとリクだけだそうなんだはいよかったみつこさんいたずっとかけてたのに出ないからどうしようかと思ったえつこさん どうしたんですか大変よマサルくんがいなくなったのどうやらあなたたち追いかけていたらしいのよマサルそれでこっちに向かったのは確かなんですねええ今うちの先生が追いかけてるけどもうそっちについてるかもしれないわかりましたこちらでも探してみます 見つけたここだマサルそんなに急がなくていいよそう急がなくていいえマサルくんジロ兄ちゃんマサル来ないでみつこさん惜しいなもう少しマサルには役に立ってもらいたかったのにでもいいや機械ダーのところに案内してくれたから ほら陸もお礼を言ってるどうしたのクーヤカイト何を言ってるのこれでプロフェッサーギルの命令を果たせるよプロフェッサーギルのロボット待って僕の友達なんだ悪いやつじゃないよねそうでしょ楽しかったよマサル本当に楽しかったでも命令は命令だ機械ダーは破壊するクーヤカイト リンクやめるんだ僕は戦いたくない君たちだって友達のマサル君の前でそんなことしたくないだろうどうしてそれが命令なんだからプロフェッサー・ギルは邪魔なら光明寺の娘と息子も消せと言った嘘だ僕たちロボットは嘘はつかない嘘はつけないマサルと遊ぶのは楽しかったから 邪魔しなければ殺さないよ。 いつこさんまさるくんを してどうしてこんなことになるのマサルジロ兄ちゃんのバカ戦わないでって言ったのにクーヤもカイトもリクも僕の友達だったんだなのになんで 寒い夜しんしんと降る雪凍っていた時は動き出す偽りの優しさ計算づくの温かさ変わらない母の姿懐かしい思い出のまま凍りついた心は溶けはしない次回「人造人間キカイダー・ジ・アニメーション凍る絆」